Takže, je krásný podzimní večer, všechno jde fajnově, koukněte příroda, no sa zajíc, tři Všechno jde skvěle, nemá to chybu. A do piči, problém, co to děláš, stůj, proč to děláš? Mám. Ne! Tak dobrý. <laughs> to nechytalo, to byla žena a mě to nechala. Každý ne, každý nechala, nevím.